Hola, ¿qué tal fiferos? Yo soy Cerecero y vamos a regresar a estos capítulos de Bájame de mi nube. La verdad eh, se ha estado eh, postergando un poco esto, pero aquí estoy, estoy dando la cara. Eh, soy un hombre de palabra, llegamos a los 100 likes en aquel video. Y Ococha, Ococha, JJ Ococha, lo voy a poner en juego para ustedes fiferos en este canal. Eh, bueno, esta va a ser la dinámica. Eh, Chicharito se está reponiendo en, la Liga BBVA, está jugando bien con México, le metió ahí un golazo a Ecuador de fuera del área. Entonces, vamos a mandarle un mensaje de mucho ánimo, Chicharito lleno de energía, lleno de chicha. Eh, pongan aquí abajo el comentario de ánimo para Chicharito. Los dos mejores se van a enfrentar contra mí por JJ Ococha en FIFA Ultimate Team. Esto es exclusivamente para Xbox One, para todos los fiferos de Xbox One. Los dos mejores comentarios, yo los voy a escoger, van a jugar contra mí por JJ Ococha Pues bien, fiferos, los dos mejores comentarios van a jugar contra mí, así que no tengan miedo. ¡Ococha! Y me vas a apostar, por favor, pronuncia bien mi nombre. No es Ococha, es Ococha Adiós. Oh my god. Oh my god, fiferos, eso fue, eso fue increíble de Ultramundo, es una leyenda y no quiero perderla, la verdad ya lo escucharon, no está contento de que lo esté poniendo en juego, pero aquí está, yo compro mi palabra. Y yo soy Cerecero, manden sus comentarios y recuérdenlo, viviendo como una leyenda, FIFA la vida.